саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы номер төртінші зертханалық жұмысты жасайтын боламыз әрине бізде қазіргі уақытта онлайн сабақ болғандықтан соған байланысты виртуал түрде жасауға тырысамыз және барынша үйретуге тырысамыз сол себепті бүгінгі видеоны толық көріп одан кейін барып дәптерге жазып түсіруге тырысайық жақсы олай болса біз бастаймыз ә, бізде бірінші болып зертханалық жұмысты бастамай тұрып өткенге шолу мақсатында кейбір осы сұрақтар қоямыз сұрақтарға жауап беріп ә, сол сұрақтарды комментарий ретінде қалдырсаңыздар біз оффлайн режимінде жүргізген сабағымыз бен онлайн режимде жүрген сабағымыздың ә, жалпы деңгей қаншалықты қайсы жағдайда оқушылар қаншалықты түсінетіндігін бізге ол маңызды сол себепті сол ретінде қалдырсаңыздар мына суреттерден ә, суретте яғни құралдан дұрыс жалғанғаны қайсысы деп сұрап қоямыз біз былай көрсетейік мынаны а деп көрсетейік иә б деп көрсетейік мынаны с деп көрсетейік қайсысы дұрыс жалғанған деген сұраққа жауап беріп көрейік иә кеттік ары қарай біз э, одан кейін мына бір тапсырмаларға тек қана я немесе жоқ жауап арқылы жауап береміз мысалы аттас зарядтар бір бірімен тартыла ма аттас дегенге мысалы аттас болса не істейді тартыла ма яғни жоқ тартылмайды иә деген секілді сұраққа жауап береміз я немесе жоқ сұрақтарын қолданып окей ары қарай енді бізде мына жерде бір кішігірім сурет қалдырдық ой қозғау мақсатында төменде суретте амперметрдің көрсетуі неге екі азайып қалды дейді осы сұраққа жауап беріп көрейік ә, әрине оны да комментарийде қалдырсаңыздар болады қарапайым сұрақтар иә одан кейін өткен сабақта біз жалпы ом заңын өткен болатынбыз сол жерде мысалы қараңыздар кернеу келе жатыр кернеуге бізде мынау кедергі деп аталады да яғни сіздерге түсініктірек тілмен жеткізуге яғни суретпен жеткізуге тырыстық и одан өткені ток болып қарастырылады екен да иә бұл жерде кедергі қандай әріппен белгілейміз әрине r әріпімен белгілейміз білесіз сүрек ток күшіні ай деген әріппен белгілейміз кернеуді ю иә өлшем бірлігі вольт өлшем бірлігі ампер мынау бізде ом өлшем бірлігі белгіленуі қандай еді мындай амперметрдікі ампер деп қарастырылады вольтметрдікі вольт деп қарастырады екен ары қарай кеттік енді біз кішігірім өткен сабаққа шолу мақсатында ом заңының формуласын иә біз білеміз сол формуланы түрлендіріп көрсеттік міне мына бір оңай тәсіл арқылы түрлендіріп көрсеттік және вольт кернеу беріледі ток күші жүгіреді ампер ал оған кедергі жасайтын ом <laughs> ә, оған кедергі жасайды деп қарастырылады екен осылай да ары қарай кеттік ә, енді ток күшін өлшейтін құрал ампер метр кенуді вольт метр ә, осы ток күшін өзге арттырып кемітетін реостат және катушка деп атайды яғни жаңағы жалғау нелерін қолданамыз Э, трансформатор және электроскоп иә кеттік енді жұмыстың мақсаты тәжірибеде ток күшінің электр кернеуі мен өткізгіштің кедергісіне тәуелділігін зерттеу бүгінгі жұмысымыздың мақсаты ал керекті құралдар мен жабдықтар әрине бұл сендерде болмауы мүмкін бірақ біз енді барынша сіздерге жасаймыз мектепке келген кезде бір жасап көруге тырысамыз ал жұмыстың барысында біз жалпы электр тізбек кедергісін бір ом екі ом және төрт ом болатын реостаттарды кезекпен қосып әр жолы реостаттың жәрдемімен олардың ұштарындағы кернеуін 4 вольтқа теңестіріп отыратын жағдайды қарастырамыз және әр кедергіге сәйкес амперметрдің көрсететін ток күшін кестеге қалдыратын боламыз ол кесте әрине мына жерде міне кестеге қалдыратын боламыз ә, бұл кестені толтыру үшін біз қазір виртуалды зертханаға оралайық иә сонымен ә, біз виртуалды зертханаға оралдық енді не істейміз сымды аламыз ә, бұған біз не жалғаймыз батареямыз жалғаймыз сымды құрастырып жатырық иә сымдарды иә, өткізгіш жалғаймыз ә, одан кейін бізде не деді бұған не жалғаймыз қазір кедергі жалғаймыз кедергі резистор резистор жалғаймыз резистордың кедергісін өзгертейік міне ә, кедергісін бір ом деп қояйық ә, бір ом деп қоямыз ары қарай жалғаймыз ары қарай жалғаймыз бізге тағы не керек вольтметр амперметр керек иә амперметр жалғайық ары қарай сымды жалғап кетеміз ары қарай сымды жалғап кетейік және так қарайық бізге тіке жалғасақ о тез жүріп жатыр өте тез біздің кернеуімізді өзгертейік кернеу бізде тоғыз емес төрт деп қояйық иә жай жүріп қалды көрдіңіздер ме кернеу аз болған сайын бізде заряд жай жүреді екен иә енді қарайтын болсақ ток күшіміз неше болып тұр жуықтаған кезде неше болып тұр төрт иә біз алып барып неге жалғап көреміз мына жерге жалғап көрейік біздің немізді міне бізде жалпы ә, кернеуіміз неше болды төрт вольт болды ә, біздің кедергіміз неше мына жерде бір омға тең еді ал енді біз бұл жерде не істейміз э, мына ажыратайық ажыратамыз э, кедергіні өзгертеміз кедергі біз енді кедергіні екінші жағдайда қарастырайық бірінші жағдайда кедергіміз неше болды оны жазып қоямыз бірінші жағдайдағы кедергіміз бізде әрине бір ом болды ал ток күшіміз неше үш бүтін оннан тоғыз амперге тең болды иә ал енді екінші жағдайдағын қарастырамыз екінші жағдайда 2 ом деп қарастырайық 2 ом деп қарастырамыз мынаны жалғаймыз міне қараңыздар 2 ом болған кезде біздің кернеуіміз неше болды кернеуді өзгертпедік иә кернеу сол күйі қалсын жақсы кернеу сол күйі тұра берсін мына жерді жалғап көрейік кернеуіміз 4 ом жуықтағанда ал бірақ амперіміз неше 2 ампер болып қалды не үшін біздің кедергіміз неше болды 2 он болғандықтан оның ток күшіміз неше ә, екі амперге тең болыпты иә бұл не үшін екі ампер болғандығын дәлелдеп көрсетеміз қазір біз кестеде иә ә, енді үшінші жағдайды қарастырамыз мынаны өшірейік үшінші жағдай біздің кедергіміз тағы өзгертеміз кедергіміз неше өзгертейік мысалы айталық төртке өзгертейік төрт ом болсын жалғаймыз амперіміз бір ампер болып төрт он болды біздің кедергіміз амперіміз бір амперге тең болды иә осы үш тәжірибені жасадық қараңыздар бір біріне тура пропорционал екендігін көрдік иә енді бізде осы тәжірибені жасап көру үшін сіздер біз сіздерге арнайы осы видеоның астына сілтеме қалдыратын боламыз сол сілтеме арқылы көрсеңіздер болады иә так енді біз өзіміздің ә, кестемізге ораламыз сонымен біздің кестемізге жазайық бізде иә мысалы бірінші болып неше ампер неше ом болды бір омды жалғадық екінші болып екі ом жалғадық үшіншісі төрт ом жалғадық төрт омдық сол кезде ток күшіміз қалай болды біздегі кернеуіміз кернеуіміз төрт вольтқа тең еді кернеу төрт вольтқа тең осы жерде біз әрине ток күшін анықтау үшін қай форманы қолданамыз кернеудің кедергіге қатынасы деген форманы қолдана отырып иә tok ток күші бірді табамыз ток күші екіні табамыз ток күші үшті табамыз сөйтіп мына жерге жазып қоямыз иә ток күші біріміз нешеге тең екіміз нешеге тең үшінші неге тең осы сандарды осы жерге жазамыз яғни анықтау арқылы түсіндіре алдық па яғни бүгінгі зертханалық жұмыста жалпы өткен сабақта ә, кернеудің және ток күшінің бір біріне тура пропорционал екендігін қарастыратын болғанбыз иә және осы сабақты соны дәлелдедік тәжірибе ретінде және оқушылар осы зертханалық жұмысты мен қалай жасаймын дейтін болсаңыздар сіздерге не қалдырып кетеміз мына жерде қараңыздар гравити гравити сызықша еду точка kz деген сайтымыз бар осы сайтқа кірсеңіздер бізде виртуалды зертхана деген бар ең төменгі жағында соған кіру арқылы өздеріңіз орындап көрсеңіздер болады сол жерде барлық физика пәнінен зертханалық жұмыстарымыз қарастырылған иә жақсы оқушылар енді біз осы нені орындап болғаннан кейін келесі неміз қорытынды яғни бүгінгі осы зертханалық жұмыста біз не орындадық қандай форманы қолдандық иә сонымен қатар біз нені анықтадық деген сұрақтарға жауап беретін боламыз және осы видео сіздерге ұнаған болса түсінген бірдеңе үйренген болсақ міндетті түрде лайк комментарий және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар жақсы келесі сабақта жолыққанша